Сезін бүгінгі түннің вайбын Бүгін түнде не болар айқын Біздің бөлме біздің жеке брайтон Сенің маған берген махаббатым сайко Сезін бүгінгі түннің вайбын Бүгін түнде не болар айқын Біздің бөлме біздің жеке брайтон Сенің маған берген махаббатым сайко Мен тыңдайтыным айтып айтын Сен қанша қашсам да келемін қайта Кейде біздің керсін спайды мен тұрап ал сен майды жарқырайсың сол есімде айдан өмірімде пайда болдың қайдан әркім түсінбейді ем менің мінезімнен бейбі байқа бірге бола алмаймыз деме қайта менің мінезімді алғыр сайтан таза жерден түсіреді лайға рики морти секілді көптеген саған қызықтардың өптіке мен саған айтам төптіке мен саған айтам төптіке бүгін бүгінгі түннің вайбын бүгін түнде не болары айқын Jason Bang Welcome to the new Bomara Listen with me, listen, shake you Psycho Jason Bang Welcome to the new Bomara Listen with me, listen, shake you Psycho